Hello Dan selamat kembali bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game horror yang seterusnya Bertajuk Fears of Fathom Home Alone So game ni dia ada banyak episod Ini salah satu episodnya GPU aku macam nak meletup lah game ni Belum apa-apa lagi <laughs> Okay uh, Ya yeah, ini adalah episod pertama dia Free Nanti kita akan main episod kedua lah Kalau korang nak Apa-apa pun jom tak payah buang masa Okay recording Okay recording on Let's go Let's go So dekat musim panas Dia tinggal seorang-seorang Macam biasa lah kan Kita berdasarkan kisah sebenar Kita tinggal seorang kat rumah Aku rasa semua orang dah pernah rasa Tinggal seorang kat rumah tu lah Rasa takut je kan Okay Lepas tu tidur macam tak boleh tidur uh, Nak tidur pun takut rasa macam ada orang perhatikan je kan Manalah mata-mata yang mematikan <laughs> Siapalah yang mematikan ah, Nampak tu oh. Bunyi apa tu nampak Tiba-tiba bunyi Bunyi alam Oh alam Okay sorry Patutlah bising Okay ha. Pukul 8 eh Huh game ni <laughs> Game ni Rip aku punya Aku punya apa PC Siapa tu Okay So aku duduk sorang-sorang kat sini Tengah buat kerja Dia patah balik tu kereta tadi tu Aku rasa Mamat tu ulang alik ulang alik eh Okay let's go Okay ada ada ni Ada text message Bacalah Kalau nak baca Mak dia nak masak spaghetti Oh, crouch C. Okay, okay. Jangan sprint. Nampak tu? Kereta sama aku tengok. Anjing, anjing, anjing. Orang sama siap ulang-ulang. Kau jangan macam-macam. Oi! Oh. Oi, oi, oi, tu, tu. oi, oi, Oh. Ada penceroboh. Penceroboh akan didakwa. Oh tu dia tu air. Okey minum air. Lazanya? Oh dia ada tanda. Okay, okey. Ji. Ni boleh ambil telur. Food was cold. Okey so aku kena buat oven lah ni. Buat oven eh. Aku kena panaskan. Macam nak panaskan? Oh bawah ni Ah. Hello, ada orang ke? Hati-hati. Orang sebelah. <laughs> Tolong. So kalau ada tanda tu maknanya kita boleh buka lah. I like watching TV while I eat. Alright. Oh, aku crouch sebab aku tahu ada ada ada orang akan ni. Janganlah buka tu macam ada kunci siap. Watching oh, TV. Aku tahu ada orang memahatikan kita eh. So kita kena hati-hati. So buka TV. Alright. Duduk. Yeah, mari kita makan. Okay, kena layan je TV ni. Tadi tu aku makan apa ni? Jap. Okey. Ni cerita horror kan So dia jumpa dengan Tu dalam dalam cerita ke apa? Dalam cerita okey. Right ni tengah-tengah hutan ada rumah. Pak gelanggar. Wait, what? Oh kena makan Lah Aku punya lah berpusing-pusing lah rumah Bunyi Woi bunyi apa tu Oh tu ada orang naik lah siap Ya Allah ada orang naik Ada orang naik Oh Ada orang naik Probably Dalam almari Ya Allah aku pun nampak tadi ada orang naik Sleepy Okay Finally Progress Woo Ada orang naik weh Aku tak tahulah macam mana nak tunjuk Nanti kalau Kalau editing Pandai-pandai lah Tapi aku nampak ada orang naik Pintu terbuka aku rasa Slow and steady Zafan Slow and steady Aku boleh nyuruh dalam ni ke? Just in case Tidur Allah homework pula. Yang nak tunggu tidur je. Aku memang crouch. Memang 100% crouch macam ni lah. <laughs> macam tu je crouch. Sebab aku nampak dua naik tadi. Aku akan replay benda tu nama tu kali guys. Okay. Nampak kaki tadi. Okay buat kerja sekolah. Right. Buat kerja sekolah. Buat buat buat buat buat. Cepat cepat cepat. Uh tengah malam. Dah ada orang masuk tu. Okey, tidur. Okey, so aku dah tidur esok sekolah. PKP dah habis. Dia dekat bawah katil, jangan tu. Asal bunyi jantung. 1.16 pagi. Nak ambil air pula. Tak ni pun. Aku tahu air kat mana sebab aku dah tersilap ambil. Dia punya perasaan tu yang buat takut tu Ah, Nak pergi jauhnya Nak pergi tempat air je pun Aku rasa dia dalam bilik Ya yeah, aku rasa dia dalam bilik mak aku lah. Maybe dia kekasih lama <laughs> yang telah ditinggalkan Ya Aku tak nampak apa-apa suspicious pun kat luar Tapi kereta tu dah tak ulang alik dah So maknanya dia dah berhenti Ui, Aku tiba-tiba meremang tu Aku ingat ada orang kat situ What the heck Sekejap Kenapa air macam Kenapa air macam tinggal sebotol je Dah lah dah minum dah habis Berapa banyak kali nak minum ni Jangan macam tu Sambil jalan minum lu What image mom You there Apa ni apa ni gambar apa ni Ada orang kat luar Ah. Uh... Ada orang kat luar. Tak nampak. Sound dah tak ada. Boleh tak aku ngintai? Siapa kat pintu? He's been creeping. Call the cop. Oh, hi, hi, hi on the room. Hide on the room. Don't answer the door. Okay, okay. Ah, uh, memang aku tak lah. No way, no way. Lari, lari, lari. Siapa lari? Mak aku suruh nyorok gila. Patah balik, patah balik, patah balik. Retreat, retreat. Retreat. Aku pun nak tengok. Orang kat luar tu. Bunyi apa tu, bunyi apa tu? Ya Allah. Dia dah masuk ke? Okay, dah, dah, dah. Nyok, nyok, nyok. Nope. Dia dah pecah masuk. Dia dah pecah masuk. Nope. Pula, pula, pula, pula. It's Paula at the door. Tapi Paula, Paula. Do you hear ya? It's Paula at the door. Mom, so sorry honey. Everything gonna be alright. Pola? Pola mana ni? Betul ke? Bunyi apa tu? Aku tak rasa tu pola. Kenapa pintu tu buka tiba-tiba? Kenapa pintu tu buka tiba-tiba? What the heck? Ah eux Asal pintu bilik mak aku terbuka tiba-tiba Ini merisau kan? Oh, polis-polis sama sama sama yes Hah Macam mana macam mana Oh Padan muka kau Kena tangkap Ya Allah Alhamdulillah Bagus aku tak mati Aku hebat I'm the best Oh ni ah, dia masuk polis. Ha, itulah dia. Guys, itulah dia. Fears of Fathom, Home Alone. Episod 1 begitu menyeramkan eh dia punya dia punya keadaan tu sebab benda tu boleh berlaku real life. Aku takut gila tadi. Okay, walaupun kita tak tak adalah kena jump scare ke apa aku tahu game dia ada jump scare tapi kalau boleh aku tak nak kena jump scare kita nak kena selamatkan first try dan aku berjaya sebab aku tahu game ni dia berdasarkan kisah sebenar kita kena ada dekat keadaan tu apa yang kita akan buat waktu keadaan macam tu kalau aku memang aku jenis yang uh, berfikir dua tiga kali macam nak buka pintu terutamanya orang lah kan sebab kita takut dia pegang pisau tambah-tambah tadi yang paling paling paling sus sekali manggus sekali yang tadi paling manggus sekali adalah bila aku dengar bunyi kaca pecah. Alright, lepas tu message dah start caps lock. Ah ha, itu dah bukan mak aku lah. Ha, aku tak tahu macam mana dia hack. And tapi benda tu memang dah bahaya. So itulah dia. Untuk game ni terima kasih banyak-banyak sebab menonton. Kalau korang nak aku main chapter 2 yang lagi panjang sebab chapter 1 ni free, yang chapter 2 tu kena bayar. So korang boleh komen di bawah. Kalau korang suka dengan video ni, korang like. Kalau korang rasa feel-feel horror juga, Rasa takut juga kalau korang ada pengalaman macam ni juga. Ha, korang boleh share lah. Korang punya pengalaman. Okay, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.